Nyt kävi sitten sillä tavalla, että vuohi vangittiin. Mutta hän oppi tupla hypyn. No totta kai vuohi osaa lentää. Ai jaa. No tämä on Goat Simulator. Goat Simulator. Os part 4. on Advanced Warfare! Voima muuttaa kaiken, oh yeah! Tää yeah, on Advanced yeah, Warfare! Yeah. Sotakeari päällä me rullataan. Deal with it, älä meitä suututa. Vaaran alla näkymättömiksi muututaan Nyt eliitti sotilaisiin kuulutaan Sotakeari päällä me rullataan Atlas tekee sotureita tuun mukaan Ole varuillasi älä osu mun tutkaan Tänään me maailman kuva muutetaan Oh yeah. Nyt on kunnon Michael bay ja miksi nuo leijuu ilmassa? City zombie. Kato äiti. Fight! No niin, sit seuraavaa peliin Nyt se ainakin on ulkona. No niin, tuleeko? No tulehan! Oh yeah, you are such a badass. Mä olin niin badass, että mun maksassa kasvaa karvoja. Häh? Tos sitä kiinni. Kulttuuria owned by Hillbilly. Ui ui ui ui! Hei äijä! Hei äijä! Se oli siinä. Perkele! Tässä pelissä pitää näyttää perusasiat. Pitää lähteä bileisiin tota tiskijukaksi. Ei, kato mekaaninen hälkä. Kuten molemmat olette, niin, niin kun sä nainen on niin epämiellyttävästi siellä, niin mä meitä onnekin epämiellyttävään paikkaakin samalla. Tää kohtas on jo nähty Kerätty kamat, helikopterista ländätty On vain uusi aikakausi, mitä tulee meihin Uudet kujet, uudet kuteet, nuoret vaihtuu timatteihin Hei, sitten saa mitä tilaa, joten tee tila, kun ase meidän väli kiilaa. Piilaan ainoastaan tuskastas, paikalla on mut et nää mua tukkassa. Saat oot pulassa, en ole alokas, yleni kersantiksi jo eka kerta kutsunnas. Päälle vedä harniska, asella varmista, taistelukentällä alkaa oleen jo valmista.